Oh, <laughs> пошли к доброму отцу. Мы целоваться, а тут еще двое мерзкие, пьяные, страшные.

Хватит, хватит, сидите как колобки на моей шее, а орете, ругаетесь. Потому что вы молодцы. Thank you.